Angin sibuk sibuk Bawa pergi rindu Jauh terbang Tausirkan dalam hati menunggu nona Yang sen kunjung balik Sama senja Tunggu ale pulang Sampai matahari semasuk Cinta sing kunjung datang song Dua duduk menyanyi Ale menangis Lalu beta bujur Sio Nola ingat kasih Sampai rindu ini sepulang Tapi cinta sendata Jaga hati di sini, percinta yang sentunjung datang. Sendiri betah, jaga hati di sini, percinta yang sentunjung datang.